Grazas, presidente. Chantaxe, vanse vostedes arrepentir do que lle acaban de facer as familias galegas. Chantaxe. Por Dios, pero que prepotencia, é eh, alucinante, que eu alucino a prepotencia do Partido Popular. Van vostedes a quedar fora do goberno, se vai cambiar a lei. Entérense, porque yo acaban de decir os pais e nais galegos que non enviaron maioritariamente os seus fillos a unha proba anacrónica de tempos que xa quedan esquecidos, de tempos que as novas xeneracións xa non coñecen. E se parou gracias a que algúns e algunhas inda recordamos o que eran as reválidas e o que supuñan. Pobreza, Supuñan falta de educación para os nenos e nenas con menos posibilidades económicas, para os nenos e nenas con problemas de aprendizaxe. E é iso que queren vostedes instaurar agora, outra vez, novamente. Pero ademais veñen aquí a decirnos o problema que teñen as familias. É que parece increíble, de verdade, que se manteñan vostedes na edade media constantemente. É que ni siquiera están no século XIX, están vostedes na edade media negando a cultura. Vostedes son a anticultura, por definición. Anticultura no ensino. Vostedes queren que a xente sexa inculta, porque a xente inculta é máis fácil de manipular ¿Mm? a través dos medios de comunicación que vostedes controlan. E así para vostedes debe funcionar o mundo. Entón teñen un problema cando a sociedade é máis culta, cando a sociedade le, cando ten acceso a información, cando ten acceso a coñecer o que se fai noutras partes do mundo donde non teñen o fracaso escolar que temos nós. Ese é o seu problema, que son incapaces de mirar para o futuro, porque o único que vai provocar é máis fracaso escolar nenos e nenas de oito anos presentándose a un examen, pero vostedes entenden cal é a psicoloxía infantil. Vostedes entenden algo de pedagogía